大阪で初めてマイクを持つことができましたこの大阪でも一つ約束をしますこの g 1を優勝してまたここに戻ってきます応援よろしくお願いします れず全力、まあ、出し切りました、うん、出し切りましたはいああ実際その全然計算しないこの G1 は計算しないって言ってたんですけどどっかで まあ、計算してる部分が途中であって気づいてそれから自分は変わったと思ってるんでまたこの G1 で自分を変えられることができましたそして何よりも一番嬉しいのは内藤さんに勝ったこと内藤哲也に勝ったことが一番嬉しいですね ち負けじゃないという部分もあるんですけど今日は勝ったかなとそう戦績では多分3勝2敗とかですか、うん、今ご、えー、井口さん5勝これは5勝2敗になりました、内藤さんです、内藤さんも5勝2敗でこれで今も内藤さんの3勝2敗3勝2敗ですよね、はいまあ、それもでも いことって自分の中でも14をもう優勝する、まあ、それを常に言ってきてるんで、またあと優勝するだけ喋れないっす喋れないああきつすぎるああやばいよこれ 今日ケニー選手が負けてその、まあ、負けたんですかはいそれでまあ、えー、直接対決に向けてちょっとこれで星の星が近づいたことでまた周りの期待も高まると思うんですけどもはいそれも考えないです当日まで何も考えない何も考えないことが、まあ、優勝することこれ一番近いと思うんで何も考えない 次はいつですか試合は